السلام عليكم مرحبا بكم في test drive جديد على ماروك كار درايفر donc في الاول بغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم حيت وصلنا 10000 ابوني غراس افو لي كومونتير لي لايك شكرا بزاف لكم هادي آه، ماشي اكس 5 هادي لا نوفيل اكس 4 آه، le look ديالها تيبان بحال الاكس 5 donc هادو les haricots جداد اللي ولاو خداوهم بي ام موديل ديالهم كاملين جداد كبار امبوزون اغريسيف فاس افون ديالها سي لا ميم ديال لا اكس 3 هنا الاكس 4 القديمه من واحد لي زونتريدير حيدوهم وهبطوا لي زاريكو صاتون واحد لو لوك اغريسيف هاد لا فيرسيون ديالنا ديال التيست سي اون باك ام 2 لتر بالعكس ديال لا سيري 5 لي زوبتيك في لا سيري 5 عاد زادوا قربوا لي زاريكو هادي لا دونك كازو هنايا وخداو لي انجل ايز لا نوفيل جينيراسيون ديال انجل ايز قصار و les feux avant ولاو full LED في الكود والفار لاريير ديالها خدا واحد le style coupé هاد les feux هادو تيشبهوا la nouvelle série 8 وهنا في ال coffre ما بقاوش les plaques d'immatriculation ولاو لتحت بدلو هاد le style صراحه مازال euh, مازال ما ولفتو بزاف جاتني جاتني ملور bizarre شويه حيت مولفين حنا لي كاملين كيكون عندهم لي بلاك هنايا لو باك ام في لو بار شوك اريير اغريسيف والدوبل سورتي كاينين في لي فيرسيون كاملين هادو كاع كاع لي بي ام لي نوفيل جينيراسيون ديال بي ام ولا فيهم دوبل سورتي هاد لا فيرسيون ديالنا فيها توا اوفرون هنا لو سبويلر هي هي لا اكس 4 هادي جديده ولات هابطه شويه على لا اكس 4 لا بروميير جينيراسيون اللي خرجات دونك نركبوا في لي بلاص اريير باش نشوفوا ليسباس بانت لي لا فوتور ربحات لومباتمون دونك كاين ليسباس ديجا لو سياج راجع بزاف وكاين ليسباس أه لا بلاص الوسط قاصحه فريمون قاصحه هاد البلاصه هادي نشوفوا لو كوفر ديالها لو كوفر كبير غير هو قصير من هنا غنشوفو ندخلو في بلاصه <laughs> هادو ممكن تحيدهم داروا لهم واحد لومبلاسمون تقدر ديرهم هنايا ربما هنايا ميم هادي راه كتحيد وكتحط هنايا الا بغيتي بلوس ديسباس أه بور لي سياج الا بغيتي تهبطهم كاين عندك واحد l'espace كبير هنا اللي كاين لي بورت كوبلي هنا la clim بلاصه الشارجور آه، لانتيريور لانتيريور عجبني بزاف آه، هاد la génération اللي داروا جديده بي ام في لانتيريور آه، المهم غنهضروا على ال compteur اللي ولا digital. المهم ندير لكم بحال mode sport كيتبدل لافيشاج في المود كونفورت هو مود ايكو ندخلوا للمنيو نمشيو لا ريغلاج هنا انا كيعطيك لا كونسوماسيون انفورماسيون ابور المهم بي ما قلت لكم بحال لا سيري 5 خدموا على الانتيريور خدموا على لا تكنولوجي اللي كاينه في الاي درايف ديالهم لوميير دومبيونس راه كتبدل غنشوف لكم ليكليراج انتيريور ولي كولور اللي كاينين كاين لو بلو كاين كيقدروا يديروا دو كولور اف لوميير دومبيونس لو بلو هذا فيه بلو كونتور بلون فير فير افيك كونتور بلون ليلاس المهم كاين واحد لو شوا كبير ديال لي كولور وفي الليل كيبان كيعطي واحد لاسبي واعر لا فواتور أه، المهم فيها parking آه، غادا القدام واللور وكاين فيها فخيناج ديورجونس الا كنتي راجع تتكاري الا كان موراك شي obstacle كتفراني راسها فريناج دورجونس مود دو كوندويت هنا تقدر تكونفيغور ال mode كيما بغيتي direction واش بغيتي sport ها انت sport ولا confort moteur تتكتب هما لي مود بواط فيتاس يعني بغيتي انت تقادها كيما بغيتي بغيتي لا ديريكسيون تكون رطبه والموتور يكون سبور ولا لا بواط فيتاس تكون كونفور والموتور يكون سبور ديجا هذا الفولون ام بلي باليت أه سبورتيف المهم الكوير ديال بي ام تيبقى نيت رافيني أه بدلو لو ستيل ديال فين كاين الكليماتيزاسيون الكونترول ديالها هذيك كليم بيزون وهنا فين هنا تقدر تحكم بسميتو ال multimédia واحد الحاجه اللي ما قلت لكمش حيت BM هذيك لوبسيون آه، ديال جيستيول هادي باك ام وفيها بزاف les options وما دايريناش فيها هذا هو المشكل باهم خصك الا بغيتي تعمر كاع les options la voiture تتقام غاليه بزاف وواحد الحاجه دابا الا كنتي واقف في الطوموبيل بغيتي بغيتي تقاد فيها شي حاجه l'écran tactile كنتي في الطريق راك كتخدم بلا molette le toit ouvrant نحلو نشوفو ان توا بانوراميك مي جو بونس غيتحل غير النص عاد دوزيام نشوفو واش غيزيد هذا هو الماكسيموم ديالو سبور هنايا لا بواط فيتاس ترو سوبل لا زد اف ديجا سيناها في لا سيري 5 سي الميم تروك لا سيري 5 لا سونوريزاسيون توب واحد الحاجه ما عجبتنيش الباربريز اريير ما كاين لا فيزيبيليتي الي نول ما كتشوفش مزيان فريمون ما كتشوفش مزيان اللور حيت لا فواتور ولات هابطه الي ترو كونفورتابل حتى لا ديريكسيون ديالها زوينه عجبتني واحد الحاجه حيدوها هنا فين فين تشدي ديك المهم ماشي لي باساجي ما كايناش موتور 2 لتر في 190 و 400 نيوتن متر لي موتوريزاسيون راه كاين 2 لتر 190 وكاين 3 لتر 265 بور لي بري كتبدا ب 58 مليون هادي ماشي الباك ام وكاينه الباك ام ب 64 مليون ولا بغيتي تاخذ باك ام 3 لتر آه، دايره 74 عاد لي زوبسيون اللي كتزيد راه بهم غاليين لي زوبسيون كل ما كتزيد لا فواجور تقام بزاف غاليه